तो हम लोग आ चुके हैं वापस से बहुत टाइम बाद मैं लेकर आ चुका हूँ वाइज ओवर वाली वीडियो तो हम लोग अभी चेक करने वाले हैं सबको सारी चीज़ें क्योंकि थोड़ी सी स्पीड तेज़ कही गई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही थी तो इसलिए मैंने स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी तो मैं आज इतने पावरफुल में हूँ ना कि क्या ही बताऊँ क्योंकि मेरे कल एक साथ चार सब्सक्राइब बढ़ गए तो भाई ये देखो ये होती है पावर सब्सक्राइब की सब्सक्राइब कर दिया करो भाई तो आज जो है ना आज चाचा भी आएंगे ये तो अभी हम लोग आ चुके एक स्कॉट के अंदर तो वो स्कॉट ऐसा है कि आप पता नहीं भाई इसमें प्लेटेरियम वाला भी है और गोल्ड वाला भी है तो और एक हीरोइक का भी दिखा रहा है पर अब पता नहीं ये है खेलने वाले या है टपकने वाले अब टपकाने वाले या टपकने वाले अब तो गेम के अंदर जाके ही पता चलना है तो गेम के अंदर जाने से पहले तो तुम लोग जाओ जाके सब्सक्राइब कर दो जो चैनल पर नए हो और वीडियो को ठकाठक ठक लाइक मारते रहो करो और पिछली वीडियोज़ पर तो बहुत ही भाई साहब बहुत ज़्यादा ही बम्बू किस्म का वो आया है वो क्या है वो आया है यार रिस्पॉन्स आया है भाई बहुत ज़्यादा ही व्यू आया है बहुत टाइट वाला सीन हुआ है तो भाई यहाँ पे अभी तो गेम लग के नहीं दे रहा भाई साहब क्या कर रहे हैं गेम लगाओ भाई गेम लगा दूँ तो भाई थोड़ी सी बातें चाहते भी चलिए ये लगा देते पहले सी एस नहीं ये लगा देते पहले रैंक बरमूदा वाला फिर मैंने बोला नहीं भाई सी एस लगाओ क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास तो अभी सारी चीज़ों की मैंने स्पीड तेज़ करी थी अभी हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर अब पता चल रहा है कौन कितना पानी में है और अब हम भी है मैं खेलता नहीं हूँ वो ज़्यादा ही नहीं खेलता कभी भी नहीं खेलता मैं तो प्रो हो ही नहीं वैसे प्रो ही हूँ खेलता नहीं हूँ पर अभी ये देखो अभी हैंड मैच सब पड़ेंगे भैया सबर कर लीजिए और भाई तुम लोग को पता है यार वॉइस ओवर बाद में होती है ये सात टेन वर्जन में कभी वॉइस होती नहीं है टपका के चले गए ओ अभी टपकाना था ऐसे वीडियो में टपकाना था ऐसे तो ये तो होता रहेगा टपकाना टपकाना तो ये छोड़ो तो तुम लोग अभी वीडियो एंजॉय करो और अभी तुम लोग को देखना पड़ेगा अभी चाचा भी आएंगे चाचा भी बहुत टाइम बाद से बहुत लोग बोलते हैं यार चाचा नहीं आ रहा तो वीडियो नहीं ला रहे चाचा के नहीं आ रहे तो भाई चाचा भी आएंगे इसी वीडियो में क्योंकि भाई बहुत टाइम लगता है यार चाचा को लाने में यार तुम लोग समझा करो यार तो इन्होंने पहला मैच तो इतना गंदा तरीके से हराया और जो हीरोइक और ये प्लेटिनियम जो गोल्ड वाले हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा नल्ले किस्म का आदमी की खेलना नहीं आता इन्हें ये सामने जा जा के बंदों को मार रहे एक हेड नहीं मारा तुम लोगों ने देखा तुम्हारे भाई ने कितना हेड मारा एक एक हेड मारा था तो वो भी सेवेंटी वन का इतना बड़ा हेड कोई मार सकता है क्या बताओ तुम लोग भाई इतने हेड मारने के लिए इतना बड़ा सेवेंटी वन का हेड मारने के लिए जिगरा चाहिए होता है भाई बंदूक ऊपर करना भाई बहुत ही मुश्किल होता है भाई ये सब तुम लोग देखते रहो वीडियो को आगे और जो चैनल में नए वो दोबारा से बोल लो भाई सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना भैया जी वीडियो बहुत लंबी है बहुत लंबी नहीं है आठ मिनट की वीडियो तो तुम लोग देख लेना तुम लोग को मज़ा आएगा और अभी थोड़ी देर रुको तो आगे भी गेम चलेगा और आगे जाकर जो भाई ने किया ना तुम्हारे तो वो तो कोई भी नहीं कर सकता और इन्होंने भी जो किया है ना वाह भाई ऐसे स्कॉट चाहिए हमें पाकिस्तान में ऐसे स्कॉट की कमी है क्या सबसे पहले तो अरे मेरे बेटे भाई साहब बिल्कुल ही अमन में बिल्कुल ही सुकून से आया हूँ बिल्कुल ही बहुत टाइम बाद आया हूँ पर कुछ ना कुछ तो करके जाऊँ आज और भाई तो तुम लोग काले टीको ना सारे के सारे बड़े गंदे तरीके से लोग हार रहे हैं अभी तुम लोग देख रही हो सारा नूप की तो हरकतें करती भाई ये बोले ऐसे स्क्वाड की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें तो ज़रूरत ही नहीं है हमें तो ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों की अस तक फिल्ला सारा मूड ख़राब कर दिया इसने अपनी वीडियो में आके बोला बहुत अच्छी बनी है चाचा बहुत अच्छी वीडियो बनी है इसे पूरा पूरे सेवेंटी वन का हेड मारा मैंने बोला भाई सेवेंटी वन का डैमेज मारा हेड पे या वन हेड मारा है तो बावला ने बोला वन हेड मारा है तो इसमें तो साले ने एक हेड नहीं मारा मेरे सामने तो एक हेड नहीं मारा बेटे है मेरे बेटे तो गजब बेजती मार रही हो तुम तो ऐसा थोड़ी ना होता बोली तो भाई जी पहले वाली वीडियो सारी देख रहा था बड़ी चौकस चौकस डाल दी थी आपस की बात है साले ने एक भी वीडियो खुद नहीं बनाई नाजिम सारी अपने भाई से बनवाई है वीडियो ऐसे हैं कि ये चलाएंगे यूट्यूब सारे भाई की मेहनत मार रहे दूसरों अपने चैनल पे भैया बना के देता वीडियो एडिट मेडिट भी करके देता और चालीस चैनल पर छाप देते बस बिल्कुल अपनी तो मेहनत करनी नहीं है कुछ और आज गेम खेला तो देख लो कैसा गेम है बिल्कुल टिट्टी गेम है यह होता है बेटा पानी लंबी वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा पीछे वाला बंदा कैसा है कुछ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो भैया वीडियो नहीं डालते हारने के बाद अबे भाई हारो जीतो कुछ भी हो पब्लिक को दिखाओ रियलिटी भैया आपका गेम नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है कोई भी पैदाइशी फ्री फायर के अंदर नहीं घुस के पैदा हुआ था भैया सर कोई हॉस्पिटल में जाके पैदा हुआ था क्योंकि तो उसने खेल आहिस्ता आहिस्ता खेलना सीखा कुछ बच्चे तो आज भी इतने इतने गरीब हैं कि उनके पास मोबाइल नहीं है हाथ में अम्मा का मोबाइल लेके घूम रहे होते और शो ऐसा मारते कि आईफोन लेके घूम रहे हैं अम्मा का और अगर अम्मा की कॉल आ जाए तो ऐसी चड्डी गीली होती है कि भैया बस अब तो चार्जिंग नहीं है दो परसेंट चार्जिंग और अम्मा बात कैसे करेंगी और अगर अम्मा ने बात नहीं हुई अम्मा की इनसे तो भैया जी बैठने के ना धोने के लायक ना बैठने के लायक छोड़ेंगी अम्मा तो इसलिए लिहाजा भाई वो गेम खेले जिनका अपना खुद का मोबाइल है वैसे आपस की बात है अपना भी खुद का मोबाइल नहीं जब अम्मा घर से बाहर बाहर जाती है सामान वामान लेते तो हम भी पीछे से वीडियो बना के डाल देते हैं बस ज़्यादातर तो वैसे कंप्यूटर में खेलते हैं अभी कंप्यूटर में ज़रा चल रहा थोड़ा मसला चल रही है तो उसमें कंप्यूटर में खेलने रहे तो मोबाइल में खेलना अभी तो चलो देखते हैं मोबाइल की वीडियो देख रहे हो तुम इसकी वैसे भी कंप्यूटर में खेले मोबाइल में खेले जीतना तो है नहीं कभी इसका ज़िंदगी में हेलो भाई तुम लोग ज्यादा चाचा की बात पे ध्यान मत देना बहुत टाइम बाद आए और बजाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें नहीं पता क्या भैया इनका जो भांजा है वो बहुत बड़ा हो चुका है क्योंकि ये बजा नहीं सकता क्योंकि हमने कसर छोड़ी नहीं है और गेम की अगर बात है तो इनसे बोल दो भैया वन वी वन कर ले क्योंकि इन्होंने अच्छा। पहले भी कैसे टापा था मैंने इनके पर एक बात एक गलती हुई थी तो इन्होंने हैक लगा दिया था कि तीन राउंड हारने के बाद ऐसा धोया मेरे को ऐसा धोया साले ने पानी पीने भी नहीं दिया तो भाई वन वी वन आप कर ले के भैया जी कंप्यूटर ले आओ कुछ भी ले आओ तुम पी एस फाइव पर ले आओ हमें इसके हरा के रहूँगा भले चाहे मुझे फ्री फायर की बंदूक की नली में घुस जाना पड़े इससे हरा के रहूँगा चचा को बुढ़े को बूढ़ा बहुत बोल दिया तो भैया जी तो मुझे तो गुस्सा चढ़ दिया सारा जब भी वीडियो में आते मेरी बजाने लग जाता है और भाई इसकी वीडियो पे इतने लाइक इतने कमेंट इतने सब्सक्राइब और इतनी लंबी लंबी व्यूज आ रहे होते कि भैया हमारी में तो दिन में तो किडनियों में अटैक आ रहा होता भैया जी अरे भैया जी कि क्या ही बताएं हम ये तो बोलते हैं जिसकी मैया उसी की सैया और जिसकी सैया उसी का प्रॉफिट और उसी का माल तो भैया ये बहुत ठंडी हो गई चाहिए हमारे से बहुत ठंडी कर दी है मैंने तो भाई तुम लोग को अभी जो मेरी आवाज़ आ रही है बहुत ऐसी आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड में बाइक चलाओ तो तुम लोग को पता है तो क्या होता है भैया हम गरीब लोग हैं हम कार में नहीं बाइक में घूमते और सर में हवा लगे तो नतला शुरू हो जाता है और नतले की वजह से हमारी आवाज़ खराब हो जाती है तो अभी मैं इतनी स्पीड से इसलिए बोल हूँ क्योंकि भैया तुम लोग को तो पता चार सब्सक्राइबर मेरे बढ़ चुके हैं कल रात में और मैंने कल अभी आज सुबह ही देखा और वीडियो बना रहे उसके लिए तीन दिन से कोई वीडियो नहीं डाली थी मेरे कुछ तो ना कुछ ना कुछ तो डालना है और भैया आज डाल ले इसी वीडियो तो चाचा को भी फारिक था चाचा को मैंने बोला चाचा को चाचा को बुलवाया चाचा ने बोला भाई ठीक है भैया हम भी कर देते हैं तुम्हारी तो वैसे भी बजानी होती तुम्हारी तो लेनी होती है पटक पटक के ले लेते हैं हम तो टेंशन की हो तो बात ही नहीं है तो इसलिए तुम लोग जाओ जाके सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और भैया जी बहुत जल्दी है हम बहुत करीब है हम हंड्रेड सब्सक्राइबर का तो जल्दी लिया हंड्रेड सब्सक्राइबर कर दो हमारे क्योंकि भैया जी बहुत दिल में दर्द हो रहा है कि सबके हंड्रेड हंड्रेड है और हमारे हंड्रेड नहीं है हंड्रेड होने में बहुत कम सब्सक्राइबर रह गए तो जल्दी जल्दी करवा दो हर वीडियो पे जब भी आपसे जो भी वीडियो डालो उस पर तीन चार तीन चार करके डालोगे भाई एक हफ्ते की वीडियो के अंदर अंदर हमारे हो जाएंगे एक हफ्ते की वीडियो या आठ दस दिन की वीडियो दस वीडियो पे अगर तीन चार तीन चार करके भी दोगे तो बहुत भाई बहुत जल्दी सौ हो जाएंगे तो भाई तुम लोग जल्दी जल्दी जाके जाके सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं और अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना सब्सक्राइब भी कर देना और हम निकलते हैं अल्लाह हाफिज़ अगली वीडियो